Soy verse. no, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no, no, no, no, no, no, Tiene una base, yo ya te la doy. Luego te digo que yo sé quién soy. Una leyenda urbana, mover el cuello y no soy el George Floyd Ten cuidado cabrón, sé que estoy Luego te dicen que yo mato al toy A me enseñaron de Tony Montana Con fuerza y con ganas llegué a ser quien soy Luego yo voy, luego si quieres difama Luego yo atenta contra el pentagrama Luego levanto con fuerza en la cama Me entra la luz ya desde la persiana la luz, veo sol en la ventana Luego reviento todo el panorama Espero que aprendas que escribiendo letras Ya me he convertido en una leyenda urbana ¿Cómo lo quieres Si quieres ahora normal que me explaye Me están diciendo que me hacen grandes pequeños detalles Negro Permite que ahora ya me raye Quiero que seas leyenda pero para que te calles no sé si pillabas lo que digo, pero papi, papi, todo lo que escupo de esta forma, mira cómo te lo escupo, pero no me suena gratis. Para que me diga que ahora mismo yo tengo mirando tío los jodidos Anunnakis. Claro que cada vez que abro la boca yo te triángulo encima de Illuminatis. Cambio. Triángulo que va de Illuminatis. Lo que te suelto, te lo suelto gratis. Esos rappers se van rapis. Soy Big le por New York, me llaman papi. Aquí no hay juego para trapis, ni trap de Travis Scott. Javi es mejor, quiere ser leyenda urbana, pero no le mete flama, hermano, eres un peón. Oh, ah, ah. Esta mierda que buscas, pero no te sale, hermano, por eso te frustras. Ah. Si eso pasarle la chusta, que no es leyenda urbana, es una leyenda de urban no es lo mismo, más o menos nos vemos en el abismo Yo leyendo urbana rapeando con gente que no tiene visitas pero suena potente Todo eres lo contrario, lo sabe el barrio hermano toda la gente Para ser una leyenda urbana no hay que echarle ganas, hay que sonar más potente porque sueltes los gritos en plan rapidito no me suenas elocuente No eres la leyenda urbana, lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente Va de calma, pero calma, nunca va el balón Por acá ah. paro y te lo saco todo flama Yo soy Durán en las cachas del Bronx Pana Estoy empezando 35 con el lockout, tengo el flow en stockout Eres un desgraciado soy una leyenda urbana, ya lo he demostrado. Yeah.